for English subtitles, press the icon on the player. Sziasztok srácok, itt Hexagon, és a... fő mai napon egy olyat fogunk csinálni, amire rég volt példa. A csatornámon jelenleg a legmegnézettebb videó, az egy C-Sharp tutoriál intézőjel, hogy hogyan kell egy lottószámhúzót írni c és gondoltam, hogy most megcsinálom rendesen az egészet, Azonban most C-ben fogjuk ezt az egészet megírni, és ezt így össze fogjuk hozni. Ennek most az a lényege, hogy ez egy kicsit ilyen fejlettebb dolog lesz, ugyanis lesz benne ellenőrzés, hogy mit hogyan fogunk csinálni. Ö, ilyenek. Jó. Um, akkor álljunk is neki, elsősorban hozunk létre egy C forráskódot. C Szóval ezt én most megnyitottam Notepad-ben, mert uh, nincs kedvem nagyon mással dolgozni, ilyen codeblocks, meg mindenféle fancy hülyeség. No. Csak is kizárólag uh, forráskódot írunk Notepad-be, és uh, command promptból uh, fordítjuk a programot. Hát akkor álljunk is neki. Elsősorban felveszük a szükséges dolgokat, ugye include stdio.h felveszük a standard Devo cover felveszük az STD libet is. Veszük a standard library-ket. Ugyanis, ha jól emlékszem, erre is szükségünk lesz, hogyha esetleg valaki jobban hozzáértő ö, majd meglátja ezt a videót, ö, szívesen várom a kommenteket, hogy mit hogyan lehetne még javítani. Ö, felvesszük még a a matekos uh, headerfájk, ugyanis azt hiszem a random generáláshoz szükség van a matekra, vagy a, a standard libre, erre most nem tudom pontosan, de minden esetre felvesszük, mondjuk így se lesz túl nagy a helyfoglalása, és még felvesszük a time headert is, ugyanis a jelenlegi időt fogjuk használni a véletlen szám generálásnak a szígyének. Jó, és uh, felveszünk még valamit, ami uh, elősegíti azt, hogy ékezetes betűkkel is ki tudjuk azt írni, hogy kihúzott számok. Uh, ugyanis a Windows alapjába véve nem szereti a ékezetes betűket, azonban Linuxon magától működik, szóval ezt nem is értem. Windowson meg kell adni, hogy milyen kódolást használjunk ahhoz, hogy pontosan ki tudjuk írni a kódolást. Ez a Windowsnak az 1250-es kódolását fogjuk használni, azonban a programkódban deklarál, deklarálnunk kell, hogy ez csak akkor történjen meg, hogyha Windows-on vagyunk, mert különben hülyeségek fognak történni. És erre az esetre van nekünk egy ilyenünk, hogy ifdef és underscore win32 csupa nagybetűvel és mbif és ebbe beleírom, hogy uh, mit is írok bele, hogyha ez megvan, tehát hogyha Windows 32-n uh, fut a programunk, akkor include és a Windows header file-t vegye bele. Ugyanis uh, így uh, csak akkor vesszük bele a Windows header file-t, vagy akkor próbáljuk bevenni a Windows header file-t, hogyha a Windows-on futtatjuk, és így például Linux-on nem lesz erre példa. Jó, akkor ö, kezdjük is a, a mainünkkel. Ö, nem lesz másik funkciónk, csak a mainbe fogunk írni, és ide is elsőként felvesszük az ifdefet, ugyanis a, itt kell megadnunk, hogy hogy milyen kódolást használjunk, és hogyha Windows 32 vagyunk, akkor beállítjuk, hogy set konzol konzol na, tudni kéne írni konzol cp és 1250. Pontosan nem tudom, hogy mit jelent a, a CP, ennek uh, Stack overflow néztem utána, ugyanis uh, kicsit felkészültem erre a projektre. Uh, és ezt mondták, hogy ezt így kell csinálni. És van még egy ilyenünk, hogy set console input CP, és ez is 1250, és így beállítottuk a Windowsnak az 1250-es kódolását, majd a pontos dolgokat azt valahova fel fogom írni a képernyőre, hogy mi a pontos megnevezése. MDF nagyon jó, és akkor itt elkezdjük a logikát felépíteni. Elsősorban csinálunk egy olyan ö, tömböt, amiben majd később felvesszük a kihúzott számokat. A memória megtakarítás érdekében ez, ez a tömb ez egy előjel nélküli kartípusú tömb lesz, ugyanis a kartípus az 8 bitet foglal, és nekünk 0-tól 2.55-ig bőven megfelelnek a számok, és azért unsigned, tehát hogy elő, előjel nélküli, mert fölösleges eltárolnunk úgy, hogy, elő, hogy legyen egy előjeles lehetőség is, ugyanis csak és kizárólag 0, vagy hát 1 és 90 között fogjuk tárolni a számokat, szóval nekünk az unsigned is bőven megfelel. Tehát unsigned kor és ez lesz a kihúzott számok, és ebben öt elemet fogunk tárolni. Aztán ö, kicsit konzultáltam egy ismerősömmel, hogy ezt hogyan lehetne ö, effektívvé tenni. Fel fogunk venni egy olyan tömböt, amiben ö, 1 és 90 között fogjuk tárolni a számokat, tehát ennek a tömbnek, hogyha jól számolom, akkor ugye 89 ö, helyet kell lefoglalni. Ebből fogjuk tárolni a számokat 1 és 90 között, mivel így biztosítjuk azt, hogy ö, ugyanazokat a számokat többször nem lehet kihúzni, ugyanis hogyha egy számot már kihúztunk, akkor futásidőben annak a számnak az indexére nullát fogunk írni, és uh, úgy fogjuk felépíteni az ellenőrző logikánkat, hogyha a véletlen kihúzott indexen uh, nulla szerepel, akkor újra fusson le a véletlen szám kihúzása, és ezzel biztosítjuk azt, hogy egy számot fixen nem fogunk kihúzni újra. Szóval ezt is vegyük fel, ez is előjel nélküli kar típus lesz. És ez lesz a számok nevű tömb, és ebbe 89 darab adatot fogunk tárolni. Tudom, hogy ez eléggé ineffektív, illetve lehetne olyat csinálni, hogy dinamikusan növekvő tömbök. Az a baj, hogy nekem a C tudásom az nem igazán ö, felel meg ennek, Szóval én nem tudom, hogy hogy kell azt leprogramozni, hogy hogyan, hogy dinamikus méretű legyen a tömb. Ö, annak idején tanultam, de sajnos nem ragadt meg. Aki esetleg ért nagyon a C-hez, az nyugodtan írja le kommentben, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, illetve hogyha van kedve, akkor ö, csináljon róla valamilyen dokumentációt, és szívesen megnézem. Nos, akkor most fogjuk felépíteni, vagy ö, feltölteni a számok tömbünket ö, számokkal. Szóval ez úgy fog kinézni, hogy én itt megadok szintén egy unsigned unsigned car key-t, és ez egy lesz jelenleg, és úgy fogjuk, vagy hát ez lehet nulla, hogy legyen deklarálva, és akkor a forciklusban pedig egynek fogom beállítani a kezdőértékét. Szóval i egyenlő 1, így kisebb, mint 91. És plusz i. Azért használok ö, m, mm, olyan inkrementálást, vagy preinkrementálás, azt hiszem ennek a kifejezetben, mert uh, utána olvastam, és ez kicsit kevesen memóriát és futásidőt vesz igénybe, bár mondjuk egy modern számítógépen ez nem érződik, de próbálom minél jobban effektívé tenni ezt a programot, hogy ne használjon annyira sok memóriát remélem így a memória szivárgásokat elkerülöm, de hogyha bármi kommentje van valakinek, aki jobban ért a C-hez, mint én, nyugodtan írjátok le, az építő kritikát mindig is jól fogadtam. Oké, okay, szóval most felépítjük a forciklusunkat, és ide azt fogjuk csinálni, hogy... Na várjunk csak, mert 89 adatunk lesz hát remélem, hogy jól fogjuk csinálni, majd Maxim kírja, hogy túlmentünk az indexen. De a biztonság kedvéért én át fogom írni ezt 90-re, aztán majd lehet, hogy írok egy debug forciklust, ami végigfut ezen, és akkor majd megnézzük. Szóval most az lesz itt a feladatunk, hogy a, a számok tömbben az i-1 elem az legyen egyenlő i-vel. És azért kell nekünk i-1, mert ugye az indexelés ez nullától kezdődik. Jó, lényegében ennyi. És most uh, elítjük be a véletlen számgenerálást, hogy uh, működjön is. Elsősorban felvesszük a jelenlegi időt seednek a véletlen számgeneráláshoz. Ennek az az egyetlen egy nagy hátránya, hogy csak másodpercenként lehet vele sorsolni, hogyha egy másodpercen belül többször szeretnénk vele sorsolni, akkor, uh, akkor ugyanazokat az eredményeket fogja dobni. No, uh, folytassuk is gyorsan. Tehát eddig megcsináltuk azt, hogy feltöltjük a tömbünket, és most jön a, az a logika, amivel megoldjuk a számoknak a véletlenszerű kihúzását, illetve a seed beállítás Szóval elsősorban esrand és uh, time nulla. Igen, és ezzel beállítjuk a jelenlegi időt a seednek. Aztán felveszünk egy uh, ciklusváltozót ismét. car J lesz ennek a neve. Illetve felvesszük a, az, annak a változóját, amiben fogjuk tárolni a véletlen generált számot, ez pedig az unsigned kar elem nevet fogja viselni, ami egyelőre szintén nulla. És kezdjük is el a for ciklusunkat, hogy for uh, uh, j egyenlő nulla, J kisebb, mint 5, ugyanis csak 5 számot fogunk húzni, és itt is plusz plusz J, tehát pre-inkrementálás pre fogunk használni. És ebben fogunk írni egy másik ciklust, egy hátultest, hátultesztelős ciklust, egy duvájt, ugyanis, tehát azért írunk egy do mert az első elemet biztosan le kell generálnunk, és lesz benne egy olyan logikai ellenőrzés, ami nem fog tudni teljesülni az első elemnél, de ö, tehát ezért fogjuk megírni dual válként, mert hogyha válként írnánk, akkor nem, ö, nem lenne meg az első elem sem. Szóval ezt is kezdjük el. Ö, do és while. Itt a logika az úgy fog kinézni, hogy azt a számot, amit kihúztunk, azt a tömbünkben nullával fogjuk helyettesíteni, és ezt fogjuk ellenőrizni itt a vibe ami úgy hangzik, hogy a, a számok, számok tömnek az elem ö, na, tehát az elem sorszámú, vagy indexű eleme az ö, egyenlő nullával. És ezt azért így írjuk, mert hogyha egyenlő nullával, akkor ugye generáljon egy új véletlenszerű indexet, és e, ugye addig folytassa, amíg az az index, az, azon az indexen nulla az elemértéke, és így lényegében kiküszöböltük azt, hogy ugyanazt a számot kihúzzuk még egyszer. És itt úgy fog kinézni a véletlen szám generálás, hogy elem egyenlő, Ö, hát ez, ez viccesen fog kinézni, tehát először is ö, lehívjuk a véletlen számunkat, ami így néz ki, és az, annak a modulosát, ö, azt hiszem igen, a modulosát azt ö, valahogy beállítjuk, hogy ö, hogy a maximum szám és a legkisebb szám plusz 1, és akkor az egészhez hozzáadunk még egyet. És akkor így generáljuk le a... E, innen elfelejtettem a szándékenet, bocsánat. És e, így megkapjuk a véletlen legenerált, legenerált számunkat. És itt a Y ciklus után, a Duvaj ciklus után megadjuk, hogy el is tároljuk ezt az elemet, szóval a kihúzott számoknak a j elemje, a J-index eleme, az legyen a számok tömbből az elem indexű elem. Mert ugye az elem ö, értékben tároljuk a véletlenszerű értéket, amit kihúztunk, és ö, így az indexből lekérjük annak az elemnek az értékét, és miután ezzel meg vagyunk, beállítjuk számok elem ö, indexű elemet, hogy az legyen nulla, és így, ö, így fog működni a, a logikánk. És ezzel lényegében készen is vagyunk, és most már csak ki kell őket iratni. Ez úgy fog kinézni, hogy ö, ugye kell nekünk egy printf, amiben kiírjuk, hogy kihúzott számok, kettős pont szóköz, és azért írunk közt, hogy ne folyjon egybe, és ide megint felveszünk egy forciklust, és lényegében bármelyik ciklus, ciklus változót használhatjuk, vagy az itt, vagy a jét, én itt fogok használni, mert ugye már előre van deklarálva, és hogyha nyitunk egy forciklust, akkor abban egyértelműen megadjuk a, a ciklusnak az tehát a kezdőértékét a ciklus változónak. Szóval én itt lényegében beírom, hogy E egyenlő 0, és akkor ugyanott vagyunk. És ez E kisebb, mint 6. És plusz plusz I. És ezzel lényegében kiírjuk a... Ö, kiírjuk a számot. Itt is printf. És ö, százalékjel D és egy köz. És azért százalék jel mert ugye decimal az az hát egész érték, vagy hát decimal számértéket fogunk kiírni. És itt beadjuk, hogy kihúzott húzott számok, és az az i mínusz egyedik elemet kérjük ki. Nem i mínusz iedik, hanem i mínusz egyedik elem, és lényegében kész is vagyunk. Még egy-két kommentet ide elhelyezek hogy uh, például uh, ez a standard jó standard libraries tehát a könyvtárak ugye matematikai műveletek szeretem alaposan kommentálni a kódomat igazság szerint nem is space rakunk hanem egy tabot ez lesz pedig az idő meghívása. Hívása random színnek. És akkor ez meg... Uh, min 32 esetén uh, Windows header meghívása. És ez meg... Uh, Win32 esetén ö, harcát beállítása Win 1250-re. Igen, azt mondja, hogy ö, ez lesz az a tömb, ami... hát ez magától értetődő, ez pedig a számok tárolása 0 vagy 1 a 90-ig. random szív beállítása. Igen. Jó. Lényegében készen is vagyunk, és akkor most meg is mutatom, hogy hogyan szoktam én az ilyen kódokat lekompájlolni. Van egy nagyon kis aranyos trükk a Windowsban, hogyha én ide beírom, hogy CMD, akkor ebben a ebben a mappában fogja megnyitni a parancsort, és nekem telepítve van a MimGV, amiben benne van a, a GCC, és így a, a rendszer elérési útvonalhoz hozzá van, tehát a pathhoz hozzá van adva a GCC, és így bárhonnan meg tudom hívni, és lényegében az egész arról fog szólni, hogy GCC lotto.c, és az O, kötőjel O, ami azt jelenti, hogy output, lotto.exe. Kicsit gondolkodik, hoppá! Implicit declaration of function set console input cp. Uh, ja, nem is input, hanem output, bocsánat, ezt javítjuk. Vagy nem input cp, hanem output cp, bocsánat, output cp. És akkor és akkor most megint megpróbáljuk lefordítani. És ezúttal sikerre jártunk, és hogyha én most beírom, hogy loptó, akkor a futatható állományt fogja elindítani, és nem működik rendesen az encoding, és 6 számot húz ki. Semmi gond, javítjuk. Visszalépünk a forráskódunkba. akkor nézzük meg, hogy mit rontottunk. Géza. Isdás, Vin 32. Pedig elvileg jónak kéne lennie. Lezárt, elvileg nem Egyet hogy jobban nézzen ki. Hát ez furcsa. Mindegy, reméljük a legjobbokat, nem megint elmenteni. állítani. Na most már csak 5 számot húz ki, viszont a, az encodinggal még mindig probléma van. Szóval ezt ö, nem tudom, hogy hogyan kéne, de ö, lényegében ennyi. Szóval most van egy működőképes lottó számhúzó programunk, ami nem tudom, hogy miért ö, rosszul írja a az ikezeteket, mert elvileg jól kéne, mert átállítottam 1250-re, de hát a Windows ez egy csöppet hiszt is. Azonban ez Linuxon valószínűleg teljesen jól működne ez a forráskód, csak ugye át kéne fordítani Linuxos futtatható állományba. Lényegében ennyi. A forráskódot azt mellékelni fogom a videó leírásában, egy GitHub link lesz valószínűleg, hogyha meg nem, akkor valószínűleg egy pastebin és uh, így le fogjátok tudni uh, másolni magatoknak a forráskódot, és úgy kedvetekre tudjátok majd módosítani. Uh, ilyen videók nem tudom, hogy lesznek-e még, vagy sem, majd amúgy is kiderül. És hát lényegében akkor köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és hát, sziasztok!